OK，如果你经常看 YouTube 的话，或者喜欢去拉斯维加斯的话，那你会经常看到刚才那个广告。它就是我的好朋友韩国演员 c h o n Man King 主演的 commercial。如果你也想成为这样的广告明星或者做演员的话，请记住一月三十号周日下午六点钟到 Hollywood Channel 给大家做一个 live streaming。 跟大家一起互动，回答你的问题，或者让你了解更多拍摄做演员的故事。一月三十号周日下午六点钟，我们不见不散，拜拜。